бир катар өлкөлөрдүн башчылары садыр жапаровду туулган күнү менен куттукташты еэб өлкөлөрүндөгү орточо айлык эмгек акынын эң жогорку өсүшү кыргызстанда катталды кытайга азык түлүк экспорттоочулар үчүн жаңы эрежелер киргизилди Джек жыйынына байланыштуу бишкекте бир катар көчөлөргө чектөө киргизилет бишкектен гоага түз авиакаттамдын ачылышы күтүлүүдө гинесис балети опера жана балет театрынын репертуарында калат россиянын президенти владимир путин казакстандын президенти касым жоомарт токаев өзбекстандын шавкат мирзиеев түркменистандын сердар бердымухамедов белоруссиянын президенти александр лукашенко кытайдын төрагасы си цзиньпин жана түркиянын президенти реджеп тайип эрдоган бүгүн алтынчы декабрда президент садыр жапаровду туулган күнү менен куттукташты алар чың ден соолук үй бүлөлүк бакубатчылык жана бакыт ошондой эле жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүктө чоң ийгиликтерди каалашты евразия экономикалык биримдигинин баардык өлкөлөрүндө 2022 миң жыйырма жылдын январь сентябрь айларында орточо айлык номиналдык эмгек акы 2021 миң жыйырма биринчи жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу өстү евразия экономикалык комиссиясына билдиришкендей номиналдуу жана реалдуу орточо айлык эмгек акынын эң жогорку өсүш темпи кыргызстанда жана казакстанда катталган орточо айлык номиналдык эмгек акы кыргызстанда жыйырма беш миң сомду ал эми россияда алтымыш бир ондон сегиз миң рубльди түздү эки миң жыйырма экинчи жылы кытайга тамак аш жеткирүүчүлөргө карата жаңы талаптары күчүнө кирди ага ылайык чет элдик ишканалар цифер маалымат системасына каттоодон өтүшү керек ведомстводон билдиргендей учурда айыл чарба министрлиги ишканалардын тизмесин түзүүнүн үстүндө иштеп жатат сегизинчи тогузунчу онунчу декабрь аралыгында бишкек шаарында жогорку евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына байланыштуу бир катар көчөлөргө чектөөлөр киргизилет бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн басма сөз жыйынында иимдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы инспекциясынын башчысынын орун басары байыш ашырбеков билдирди анын айтымында учурда иш чара өтүп жатканда коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча тиешелүү алдын алуу иштери жүрүүдө жана жыйынга байланыштуу чет өлкөлүк делегацияларды тосуп алуу жана коштоп жүрүү учурунда чүй областынын айрым жолдору жана бишкек шаарынын көчөлөрүндө көчөлөргө маал маал менен чектөөлөр киргизилип турат ата мекендик аэроnoma iл авиакомпаниясы бишкек гоа бишкек багыты боюнча чартердик каттамдыр ачканы турат аэропорттун басма сөз кызматынан билдиришкендей манас эл аралык аэропортунан гоага түз учуулар биринчи жолу аткарылат белгиленген багыт боюнча каттамдар ушул жылдын жыйырманчы жана жыйырма сегизинчи декабрында аткарылары пландалууда ошондой эле аэronoma airlaйн эки миң жыйырма үчүнчү жылдын январь айында дагы үч авиа каттамды ишке ашырганы турат гинесис балети абдылас малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын репертуарында калат бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында театрдын директору алмаз истамбаев билдирди өз кезегинде продюсер наум слуцкер кыргыз артисттери менен солисттер азыркы учурда чет өлкөлөргө гастролго чыгууга даяр эмес экендигин белгиледи эскерте кетсек төртүнчү декабрда абдылас малдыбаев атындагы кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында кинесис заманбап балетинин дүйнөлүк бет ачары болуп өттү